Aku tak boleh. Helmet pun tak nak pakai eh. Helmet pun nak pakai. Eh bukan saya bawa kau tak kena juga tiga. Mana awak punya motor? Kasih naik dekat atas motor. Duduk duduk duduk duduk. Ha itulah. Naik punya motor tu. Naik naik naik naik naik. Naik dia punya motor sekarang. Kasih start motor. Kasih start motor. Lesen mana lesen? Gari, gari, gari. Gari, gari. Umur, um, umur berapa tahun? Eh, tiga belas. Sekolah mana? Sekolah sekolah yang baru. Pasal apa tak pakai tak pakai topi? Ah, janganlah. Ah, ya ah, Jangan nangis. Dulu mana? Dulu sini je, Pak. You pergi mana tadi? Saya pergi bapa punya eh, kerja tempat.